Oh, okay, what about? Oh fuck, Sorry. Shut up! This is super good? I need to make Opposites, here's what you know. Ah, okay. <laughs> Good. É. <laughs> Barulho. <laughs> Easy! E é Herança futeateira. Ut, ut, ut, ut! Zekui? Sistema. Tazra, tazra. Захвасил чебет. Зайкош. Дауншил, дауншил. Шаг, он. ما قلت ياب شرار يا سي يلا ليزر اوت قوم لي هاكو هاكو قيتاش لا طنا اوكي اوكي يلا بزاف بس ما قلت ياب وات ذا فك انت Setze, setze! Man geht's hier! Jetzt geht schon nicht, das Money. Fuck, man geht's hier. Ja, Leute, يلا قول خش قول بتيش وفاك خسر تايا قوتي داون That's a fizzy yellow. Man, shut up! Ik does! Ze chillen! Kom eens, kom eens, ga ze chillen! Ga ze chillen, maar ze is goed voor Oh fuck, nu is hij in ik! Maar dat is hij ook, man. Ik ga weg. هذا فك ايه <laughs> استخاف box! That's this hand fight. Ako ako armor box. يلا يلا واش اخ dit is 5 تتحنش اوكي فوق اوت مده فوق اوت sudah No, no. Do You want me to do it? no. Easy. Tapça tapça. Tapça's go util. easy. There. Zero bit there. No, how about one scope to frag? Here. مي على يمين صخران <laughs> سويت <laughs> <laughs> اجمع از ارمور سوق XD! XD! Nigga